algo un poco extraño, no vais a tener esta tendencia. Solo si solamente de la persona ha abierto esa puerta para que Lucifer haga este trabajo. Y esto no son bromas, esto pasa. Vamos a, ver ahora algo que también es, es bastante interesante. Puede ser que Satanás utilice, o Lucifer utilice a estos genios que ya ves qué cara nos lo han pintado aquí en la carta, ¿no? ¿Quién puede traducir la carta del inglés? del demonio para mañana. Para un mejor mañana. ¿Es que sí? Puede ser que los científicos, evidentemente no todos, pero algunos de ellos, estén trabajando precisamente para estos poderes, creando cosas que teóricamente mejoren el mañana y en verdad lo que hagan es todo lo contrario? ¿Es posible eso? Voy a citaros algo. ¿Conocéis a Marcel Bogel? No, supongo que no. Es... Ahora hablaremos un poco de esto. Un ocultista, eh, este señor, fue uno de los inventores originales de las computadoras IBM. ¿Os suenan las computadoras IBM, verdad? Reclamó que había recibido la inspiración para su código de computadora durante un sueño psíquico que no es nada más que otros trances espirituales del mundo satánico. Y entonces, ¡pam!, inventa la IBM computadora. Y aquí vemos la foto. ¿Lo conocéis a este señor? El señor Edison. ¿Sabéis quién es? Entre otras cosas experimentó con aparatos registradores, transmisores, telégrafo, teléfono, fonógrafo, electricidad, con las lámparas incandescentes y los ferrocarriles eléctricos. Registró más de mil patentes él solito mil patentes de su invención, y entre ellas el cinefotoscopio. Pero sabéis, este era un decidido teósofo. ¿Sabéis qué es la teosofía? ¿Os suena de algo la teosofía? Doctrina que pretende alcanzar el conocimiento directo de Dios por intuición o iluminación infusas sin necesidad de la razón y la fe. ¿Y sabéis a qué está íntimamente ligado? A la masonería casualidades, ¿eh? Y, ¿sabéis? Líderes de la nueva era, del New Age, que es una rama más de la masonería, y líderes tecnológicos llegaron a decir, fijaros, los inventores de la computadora Apple, ¿conocéis la marca Apple? Sí, ¿no? Eran ocultistas. Para demostrar que la computadora tenía una base oculta, fijaros qué hicieron. Vamos a verlo. Aquí tenéis el primer cacharrito Apple. <laughs> Ahora se ve un poco desfasadillo, ¿no? Ya ves, 1976. Eh, esta página es oficial de ellos, ¿eh? No es ningún invento. La primera máquina de Apple, denominada Apple I, se vendió por ¿qué cantidad de dinero? 666,66 dólares. <laughs> A ver, no podía ser 123 dólares, 100 667, no, no, 666 el número de la bestia, ¿lo recordáis? Que aún no hemos entrado en detalle exacto de qué es eso. Pues bueno, y otra cosa curiosa, vendieron una cantidad de cifras que sube a 175 unidades, ni una más ni una menos. Sumemos 1 y 7, 8 y 5, otra vez nos sale 13. Y 13, ¿recordáis que era? El número de quién? De Lucifer de ese Mesías falso, pues no hacían nada más que demostrar o denotar que ellos precisamente estaban metidos en el mundo oculto. Y bueno, por cierto, ¿sabéis el logotipo de Apple cuál es? Lo conocéis de sobras, ¿no? Una manzana mordida por un lado. ¿A qué os recuerda? A y Eva, ¿verdad? El relato en que en el Edén eh, transgreden pecando contra Dios mordiendo una manzana. ¿Símbolo de qué? De la rebelión de Satanás, de Lucifer contra Dios que pasó a la humanidad. Pues ese es su símbolo, su emblema, la rebelión contra Dios. Y yo no sé si lo sabéis, pero eh, supongo que habéis visto algunos de vosotros el Código da Vinci, la película. Sí. <laughs> aquí aparece la publicidad de la película y quién interviene también ayudando a la peliculita. ¿No veis una manzanita aquí? Mordidita por un lado. Pues ellos colaboraron también en lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo todo va ligando con todo el intrínculis masónico, una vez más, luciferano? Está aquí abajo, no sé si lo veis. ¿Sí? Pues ya veis cómo las cosas aparentemente que no tienen nada que ver, cuando empiezas a tirar del hilo, nos va llevando siempre a lo mismo. el desarrollador, del proceso xerográfico, que son las fotocopias, acreditó su invención también a un sueño psíquico. La marca Xerox fue la primera en hacer fotocopias. Pues este señor también lo inventó precisamente porque estaba puesto en lo mismo. Y la autora de la nueva era, Alice Bailey, revela que la bomba atómica emergió de un primer rayo de Aishram, un demonio que trabajaba en conjunto con un quinto grupo, científicos que trabajaban para el gobierno estadounidense. Qué cosas, ¿eh? Descubrimientos que han sido brutales, ya veis en manos de quién. Pero solo hacen esto. Fijaros también, antes decías tú algo. Centro para el control de qué? De las enfermedades. Entonces, ¿controlan enfermedades o las sueltan las enfermedades? Recordemos que aquí aparecen siempre cosas que ellos utilizan para crear el mal, precisamente. Hay una carta que tú mostraste que hablaba del control de la población. Sí, sí. claro. La reducción de la población. ¿Eh? Reducción de la población. Porque tienen previsto que millones de personas sean sacrificadas de este mundo. No hacen solo con las guerras, lo hacen a través de... Ahora vamos a ir viendo distintos modos en que precisamente actúan ellos y veréis cómo encaja con las profecías que, iremos mostrando, ¿no? Eh, ¿Puedes clicar, Ángel? Centro para Control de Enfermedad, como su acción, el CDC puede suministrar el alivio a una posición devastada cada vez que se juega. Si el CDC hace un ataque directo, puede destruir un lugar. Esto puede usar la guerra biológica y conseguir un más 15. Todo esto forma parte del juego, la explicación de cómo funciona este juego. Pues, ¿qué quiere decir? que pueden controlar una enfermedad, pero cuidado, que pueden hacer un ataque directo también ellos a través de esto. Es curioso, ¿eh? Y a nosotros solo se nos vende una imagen buena de las cosas, pero la otra cara aquí va apareciendo. Iremos viendo un poco ahora todo esto. Vamos a ver un texto también profético, Mateo 24, versículo 7, la segunda parte de este texto, bueno, vamos a leerlo entero, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá que pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pestes, epidemias, eh, la traducción sería la misma, ¿no? Y todo esto pasa porque sí, o también viene provocado por este Lucifer a través de estos agentes que utiliza. Fijaros también en este par de escritos de Helen White. Bueno, aquí también vemos la carta que aparece epidemias, ¿veis? Que lo utilizan ellos. ¿Puedes clicar? Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. ¿Este escrito cuándo fue hecho? Fijaros en la fecha, 1890 y decía que Satanás iría envenenando la atmósfera. En esos tiempos era posible, en 1890, poca cosa se podría hacer comparado con lo que se puede hacer ahora. ¿Esta señora lo acertó porque sí? Pero la revolución industrial en qué año empezó? Y se la atmósfera. Sí, pero claro, ahí está. Empezaba la cuestión. Pero ahora no pasa mucha más cosa y que se atribuye a cosas que a veces nada tienen que ver con el verdadero asunto. Y ahora vamos a ir viendo también otra cita que dice, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. Aquí parece ser que según las profecías dicen que Dios no va a impedir que esto suceda. Y está pasando, ¿no? Tenemos pruebas cada día de que esto está pasando así. Vamos a ver más cosas. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles, dice esta señora. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios? Pues que quizás si Dios dejara más las cosas, sería el caos total. ¿Entendéis de lo que se extrae de aquí? Vamos a ver otra toma. Fijaros en esta otra carta. Hambres. No borde mundial, arriba. ¿Las hambres de qué vienen? Pues vienen provocadas básicamente por las guerras. Ah, ¿Recordáis el texto que antes hemos enseñado de Mateo 24.7 que dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, quiere decir guerras? ¿No? ¿Y qué provoca todo esto? Pues hambres. Pero las hambres también se provocan por otras circunstancias, que ya iremos viendo siempre en el mismo la, <laughs> ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a terremotos. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Que los terremotos también son provocados por esta gente? Evidentemente no todos, porque terremotos ha habido toda la vida. ¿O no ha habido toda la vida terremotos? Pues claro que sí. Pero puede ser que alguien pueda provocar terremotos? ¿O es una chorrada. Eu que Rusia eh, tenía una... ¿Te suena de algo esto? Vamos a ver una cosilla de estas entonces. Aquí, fijaros en esta otra carta. ¿Qué pone? ¿Proyector de qué? Terremotos. Hacen un dibujito de una máquina que emite unas ondas hacia el suelo y ya veis iglesias que se parten, que quiere decir que el terremoto se produce. ¿Existe algo de esto? ¿O es una invención y ya está. Pues yo no sé si, lo sabéis, pero durante este mes de mayo por la tarde se divulgó un documental donde se mostraban unas imágenes muy interesantes. Se hablaba de un artilugio que había tenido el gobierno soviético en los años 70 y se muestran las imágenes de cómo en una furgoneta de, esas, eh, de los años 70 llevaban un cierto aparato que parece que de arriba eh, se veían como si fueran unas ruedas, nada más, pero que iban proyectando algo y se creaban terremotos que la cámara los filmaba, pero terremotos muy serios que hasta tenían que salir por patas como podían. Y estos son documentales de la época, del gobierno soviético, no son bromas, y se metió por televisión. Pero, ¿qué pasó con las repúblicas soviéticas? cayó el comunismo, se desmembrenó todo y la economía rusa, general soviética, se fue a la debacle. Y entonces apareció un gobierno que fue rápidamente a comprar el aparatito, Estados Unidos. Y sabéis, curiosamente de la máquina nunca más se ha sabido nada. Solo se sabe que los rusos dijeron que jamás, jamás quisieron hacer una prueba sobre las placas tectónicas porque la hecatombe hubiese sido increíble y ellos no quisieron hacerlo nunca. Pero yo no sé si lo sabéis, desde que Estados Unidos compró la máquina, de la máquina nunca más se ha oído hablar, pero de lo que sí se ha oído hablar y cada vez más es de la cantidad de terremotos que van subiendo como churros y con mucha intensidad. ¿Será una casualidad? Según parece ser, no es tanta casualidad. Vamos a ver otra carta. Bueno, por cierto, hay también un informe que habla de eh, cómo los terremotos, curiosamente, muchas veces coinciden con explosiones nucleares, de pruebas que se han hecho. Y en cambio, claro, nosotros solo vemos, ha habido terremoto en tal sitio. Qué, qué cosas, ¿eh? ¿Y esta carta? ¿Qué es esta carta? Una ola gigante, ¿no? Esto es un tsunami. ¿Un tsunami? Fijaros, ¿veis el triangulito puesto aquí? Una ola enorme sobre una costa, un edificio muy alto. ¿Ha habido algún tsunami últimamente? ¿O no ha habido algún tsunami últimamente? ¿Y el que pasó en Indonesia? En la famosa zona que quedó tan arrasada. ¿Ha sido una casualidad eso? ¿Pasó por fuerzas de la naturaleza?